colores! Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a dibujar y colorear un murciélago por Halloween, así que no te puedes perder este lindo video. colores. ayudarte de papi o mami. y no olviden de suscribirse a nuestro canal. rojo. Amarillo. ¡Anaranjado! verde. morado. de ayudarte de papi o mami. Wow! pondremos diamantina. y no olviden suscribirse a nuestro canal. Juegos y colores. nos vemos la próxima.